አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተናስተለን ውድና እየተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኘው የሚዲያ ታዳሚዎች እንደምን ሰምታችኋል? የዛሬው ፕሮግራሜ በተለይ ለሴቶች ጠቃሚ ብዬ ያሰብኩትን ጀገርብ ያለው እስከ ፕሮግራም መሳቢ ድረስ አብራችሁ እንዲትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከወደዳችሁን like፣ share፣ subscribe ማድረግን ቤተሰብ መሆኑና ማንም ሰው ደግሞ ሀይቶን ሰምቶ እንዲጠቀምበት ከወዲሁ አሳስባቸዋለሁ። በመቀጠል የዛሬ ፕሮግራሜ ብዙም ያልተለመደ የኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም በሴቶች በተለይ normal ማንኛውም ሰው በማቅረብ ሳይሆን በጣም በጥቂቱ ሊሆን ይችላል የሚያቀርቡት ምክንያቱም እንደ shame ነገር የሆነ ዛሬ ላቀርብ የፈለኩት እንደ shame ነገር የሆነ ነገር በቃ በእኛ ሀገር ያልተለመደ ስለ ማህፀናችን ስለ ሴቶች ከወለዱ በኋላ ለምንድን ነው ብዙ ነገሮች የሚከናውነው? ለምሳሌ ባላችን ጥሎን የሚሄደ ለምንድን ነው? ምን ተገኝቶብን ነው የሚለው ነገር አብረን የምናይ ይሆናል። ከወደዳችሁ አስተያየት መስጠት ይችላል። ካልወደዳችሁ ደግሞ ዝም ብትሉ ይገባል። ምክንያቱም መሳደብ ምናምን አያስፈልግም። መማርና ማስተማር ያለው ነው። ግን የወጉን ማሳወቅ በጎነት ነው። አይከፋም። ማወቅ ደግሞ የተጠቀመው ይጠቀማል፣ ያልፈለገው ይተዋል ማለት ነው። እነዛ ላይ ይዤ የቀረብኩት ምንድን ነው ወንዶቹ ለምንድን ነው እኛ ከወለደን በኋላ አንድ ልጅ ከወለደን በኋላ ለምንድን ነው የማይወዱን? ምን ጎሎን ነው የሚል ነገር ለምሳሌ ከጽዳት ሊሆን ይችላል፣ መላላትም ሊሆን ይችላል። ብዙዎቹ ብዙ ግሩፖች ላይ ባሌ አንድ ልጅ ከወለድኩም በኋላ ተቀየረብኝ። ሁለት ልጅ ከወለድኩ በኋላ ተቀየረብኝ። ምን ማድረግ አለብኝ ምናምን ብሎ ጥያቄ የሚጠይቁት አሉ፣ አንዳንድ ግሩፖች ላይ ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች ምናልባት ወንዶች ብዙ ነገር ይፈልጋሉ ከኛ ጽዳት ይፈልጋሉ። እኛ ከወለድን በኋላ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ጽዳታችንስ እንዴት ነው? ሰውነታችን ብሌታችንስ እንዴት ነው? ስንወልድ ከወለደን በኋላ በደንብ ታረሰናል፣ በልተናል፣ ጠጥተናል ወይ እና ሰውነታችን ወደ ቦታው ተመልሷል ወይ ወይ የማጽን ችግር አለብኝ ወይ ማጽን ይላልተዋል ወይ የሚለው አብረን ብንነጋገር ደስ ይለኛል። ምክንያቱም መማርን ማስተማር ምንም ችግር የለውም፣ ሼም የለውም። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ፍቅረኛ ፍቅረኛ ጋር እየሄዱ ሌላውም ሌላውም ማየት እንደጀመሩ በፊት ያልተለመደ ጸባው ጸባይ እያመጣ መሆኑ ባላቸው ይናገራሉ። ይህን ነገር ወይ ከኛ ወይ ከጽዳታችን ልጅ ከወለደን በኋላ የቤት አያያዛችን፣ የራሳችን አያያዝ፣ የጸጉራችን በቃ ብዙ ነገር አለ አደለ? እኛ የምናደርገው ማለት ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቀው አንድ ልጅ ከወለደች ሁለት ልጅ ከወለደ በቃ ራሷን ትጥላለች። በቃ እግሩ ያልተቀደደ ካልስ ለብሳለች። በቃ ጡቷ እንደዛ ውጭ ነው፣ ልብሷ ቆሻሻ ነው። እንደዛ አይነት ነገር ነው የምታየው አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ጥቂት ናቸው ራሳችን ነው የሚጠብቁት። እነዚዎቹ ብዙ ጊዜ ከባላቸው ጋር ብጣሉም ጥፋታቸውም አይረድም፣ ራሳቸውን ተመልሶ አያደመጡም አያዩትም ማለት ነው። የሚያዩት በቃ ባላቸው ለምንድን ነው የተቀየረብኝ ምናምን በቃ ብሎ መበሳጨት ነው። ይህን ነገር ትክክል አይመስለኝም። ምክንያቱም ራሳችንን ማየት መዳመጥ አለብን። እኔ ከወለድኩኝ በኋላ ምንድን ነው የሆንኩት? ወይም ምንድነው ጽዳት ጎሎኛል፣ ግን ከማዛኔ ከሆኔ በቃ ከሰውነቴ ጎሎኛል ወይ ሰውነቴ ወደ ቦታ ተመልሷል ወይ የሚለው ራሳችን ማዳመጥ መጠየቅ አለብን ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ብዙ የባህላዊ ምግብ የባህላዊ መድኃኒቶችም ሳይንሳዊ መድኃኒቶችም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ሴት ልጅ ስትወልድ ማጸኗ ይለጠጣል። የሴት ልጅ ማጸን ብልት የሚለጠጥ ነው። ምክንያቱም ልጅ ሲያወጣ ይለጠጣል። እና ቦታውን ለመመለስ ደግሞ መብላት፣ እረፍት ማግኘት እንደዛ ብዙ ነገሮችን ያስፈልጋሉ። ይሄ በዚህ እንዳለ በኑሮ ምክንያቱም ላይመችንና በደንብ በልተንም ጠጥተን ታርሰኑ ሰውነታችንን በቦታው ባለመመለሱ ማጽናችን ላልቶ ሊቀር ይችላል። ለሱ ደግሞ ላይመቸውም ስለሚችል ሊሄድብን ይችላል። እዚህ አንዳንድ ማድረግ ያለብን ነገር ዛሬ ነግራችኋለሁ። የባህላዊ ኢንዶኔዥያዎችን የሚጠቀሙት ሴት ልጅ ከወለደች እስከ አርባ ቀን ድረስ እርዱን ጁሱን በየቀኑ ጧት ጧት አንዳንድ ብርጭቆ ከጠጣች ሰውነቷ ቦታውን ካመለሱ ምልቅ ልክ እንደ ድንግል እንደሆነች ይሆናል ብሎ ይጠቅሱታል። እነሱ ከወለዱ እስከ አርባ ቀናቸው እርድ ይጠጣሉ። እኛም እንደዛ ብንጠቀምና ብንሞከር የተሻለ ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ ሁሌም ሰውነታችን አንዳንድ ሰዎቹ ዝም ብሎ ሰውነታቸው ብልታቸው የሚለጠጣል። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰው ይወፍራል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ፈለገውን ብበላ አይወፍርም። እንደዛው ማጽናችም እንደዛ ነው። አንዳንድ ሰዎች መጽነው የሚለጠጣለ የማይለጠጥም አለ። ከዚህም ደግሞ አንዳንድ መድኃኒቶችም አሉ እንዳይገረጀፍ የሚያደርገው ሁሌም ጠንካራ ሆኖ ብልታችን እንዲቀመጥ የሚያደርገው አንድ መድኃኒትም አለ። እሱም ከነ እርድና እርድ አንድ ሁለት ማንኪያ እርድ የተፈጨ ሁለት ማንኪያ የተፈጨ ቁርንጉድ በየቀኑ አንድ አንድ ብርጭቆ መጠጣት በሙቅ ውሃ ዘብዝፈን ሰላሳ ደቂቃ በማቆየት እና ለባለው በየቀኑ ከጠጣን ሰውነታችን እንዳይለጣጥ፣ ብልታችን እንዳይቀረጭፍ፣ ምንም ሽታ እንዳይኖረ፣ ምንም ፈሳሽ እንዳይኖረ ይረዳናል ማለት ነው። ከዚህም አልፎም ጡታችንም ራሱ እንዳይገረጅፍ እንዲቆይ በቦታው እንዲቆይ ወረዳ ሰውነታችንም ጡንቻ መገጣጥማችን እንድንጠነክር ያደርጋል። እንደዛው በቃ እንደ ሰውነታችን ጡንቻችን መገጣጥሚያችንም እንደሚረዳ ልክ ብልታችንም ጠንካራ ይሆናል። በየቀኑ ኢቪን አንድ ሁለት ማንኪያ የተፈጨ ቅርንፉድ እንኳን ባናገኝ የተፈጨበ ቁንፍሉን ካን ባናገኝ አንድ ሁለት ፍሬ በየቀኑ ከበላን በጣም ልዩነት ታበታላችሁ ማለት ነው። እና አንዳንድ ነገሮች እንደዛ ይጠቅመናል ብዬ የማስበውን አቅርብላችኋለሁ። ከወደዳችሁ እየሞከራችሁም እዚህ ላይ ማለት የምፈልገው እርድ በየቀኑ መጠቀም side effect ከስልሳ ዓመት በላይ ያለው ድማችሁ ላይ አይመከርም። side effect ይኖራል እነሱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር እኛ ላይ እኛ በዛ በእኛ እድሜ ላይ ያለው ከሰላሳ ከስልሳ በታች ያለው እድሜዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ። ምን side effect አይኖረውም። ግን ከስልሳ በላይ የሆኑ ሴቶች፣ አዛውንቶች ሊሆን ይችላል አይመከርም ማለት ነው። የዛሬ ምክሬ ሀሳቤ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁ like፣ share፣ subscribe አድርጉ። እንዲሁ ደግሞ ጤና መረጃ በተለያዩ በማህፀን በብልታችን ለስል ብልታችን ሁሉም ነገር የጤናው መረጃን ሰብስቤ ማቅርብላቸው ነው። ወደፊቱም ከአበረታታችሁኝ፣ ካያችሁልኝ፣ ከሰማችሁ፣ ካዳመጣችሁ እና ከጠቀማችሁ እኔም ጠንከር ብዬ ለእናንተ ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ። ከወደዳችሁ subscribe ማድረግ እንዳትረሰው። ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ቸር ያቆየን።